guys, welcome back to my YouTube channel Kali ini kita akan makan mie biasa Yang ada di pas, yang ada di warung lima bungkus Sama telur tiga biji <clears throat> dan selalu tidak lupa dengan nasinya kebetulan tadi kebetulan sekarang kan lagi idul adha ada deh hmm. rendangnya dong oke okay, guys mari makan feeling alone Gotta think about it Gotta dream about it gua kali ini cukup sampai di sini dulu masih ada sisa ah. kenyang banget thank you sudah mampir sampai di ketemu sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah bye bye